Vaadahan man to, रहा kanahan leg. अबे लैग मत हो लैग मत हो लैग मत हो लैग मत हो लैग मत हो हाय हाय मार दिया हाय हाय मार दिया हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय दोस्तों देखो मेरी कला लैब में भी मैंने उसको मार डाला ले भाई वैक्सीन लगवा ले अबे भागता कहाँ है रोकर वैक्सीन नहीं लगवाई खोपड़ी तोड़वा ली आगे हम लोगों ने खोपड़ी में तोड़वाने का इतना शौक होता है रिलैक्स मत हो चले तो ना मैं अच्छा सा फोन लूंगा जब इस वीडियो पर अच्छे घास लाइक आ जाएंगे मैं इमोशनल होकर बोल रहा हूँ ये बात Habang bubutan ito, lagom ang आपको तो अगली वीडियो में मैं हाउस के रिलेटेड ही बनाऊंगा मैं इसमें खास आ पंगा है मुझे सारा नहीं होता है मेरा फोन अब मैं तो शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूँ ना फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फोन ले सकूँ अगर रुक जाओ 그대로 그냥 고든사로 그냥 밥을 밥을 일곱 개 오면 밥을 자로 나도 이거 좋은소런게 안가 अरे अरे अरे बोतल को क्या हो गया एक टाइम पर गाड़ी अब मैंने दुश्मन पर चढ़ा दी ना भगवान में पहुंच गया मैं भगवान में पहुंच गया अरे मर जा अरे यहाँ पर तो खासा पंगा छिड़ा हुआ है हट जाओ आदमी को इनको तो मैं ही बताता हूँ तुम चोर मत ले जाना बोला घूमने ये करना है ये पता ही नहीं है मुझे लगता है かね vale. Dale, corta agua. Oh, no. दोस्तों मुझे माफ करना वीपीएन बंद होने के बाद नहीं वीपीएन के कारण मेरा फोन अभी बंद हो गया है लैग हो गया है इसीलिए फिर Miss Mando. Pero okay ba